iko potxurroa Gure hizkuntza ez dago illa Euskaldunak bagara zazpireunda berrogeita marmila Horietatik gehienak Euskaraz hostileik konsumitzen ez dutenak Orain argidak iguzen kontsumitzen du lau euskaldunetatik batek Non ezkutatzen dira boste humila euskaldun Benga, armairutik atera ditzagun Ezagutu barren euskaltel eta euskalokela Baldakigu euskal kultura existitzen dela ez naiz dela Eta ez naiz nazkatuko esateaz Kulturaz mintzatzean enaizari pintxo poteaz Baina hause da daukaguna Ez badugu egiten egin dezakeguna Eta gauza badaukat esan beharra Euskara sortzen den guztia ez da kakazarra Zatoz eta esaidazu behingo etorria irakurri duzu euskaraz azkenekoz Espana bilgaizki, seguraski Igual izango da makileak iski Ezagutzen ditugu euskal tele, euskal meteta, euskal okela Baina baldak euskal kultura existitzen dela Eta ez naiz nazkatuko esateaz Kulturaz mintzatzean enaiz ezari pintxo boteaz Nahi baduzu zerbeza batekin irakurtzeko plana Irakurri fermin etxe goienen autokarabana Bi urtu nahi baduzu literatura egia Artu miren agurmea beren kristalezko begia Baztertu dudak, baztertu mugak behinko arren Entzun euskarazko musika arren Paskal irigoien ezpada txuma murugarren Gure musika jarraitzeko derrigorrean Instalatu badok APPA mugikorrean Ezagutzen ditugu euskal teleta euskal okela Baina baldakigu euskal kultura existitzen dela Eta ez naiz nazkatuko esateaz Kulturaz mintzatzean enaizari pintxo poteaz Non ezkutatzen dira boste mila euskaldun Benga armairutik atera ditzagun